Salut! Uh, uite, în seara asta vreau să-ți uh, spun ce înseamnă acum pe harta mea mentală a ține. Uh, a ține înseamnă a iubi acum. <laughs> Pentru că astăzi mi s-a întâmplat o, o chestie foarte interesantă cu motanul meu, Michel, care a încercat să deschidă geam și să fugă na, pe pe geamul de la bucătărie și a reușit să-l deschidă, a ieșit puțin, a mirosit și eu l-am, uh, chemat uh, uh, puțin și ușor disperată că pleacă. M-am gândit să-l chem cu mâncare și a venit. Am închis geamul, tot a fost ok, însă m-am gândit că eu îl țin și îl controlez prea mult și mi-e frică prea mult că el va pleca și mă gândesc să deschid verbul ăsta a ține cu a iubi. Pentru că imediat m-am relaxat și mi-am dat seama că nu trebuie să-l mai controlez și să-mi fie frică că va pleca și că ar fi foarte tare să-l țin cu iubirea mea. Și pentru mine a ține acum înseamnă a iubi. Pentru tine ce înseamnă a ține? Ceau!